các bạn nhìn Ini kakak apply sih. iya makanya mah ini aku kasih tuh Waduh, telepon YouTube nih. Apa? Ya, Mas ada hasil <laughs> gendeng-gendengan ini. bani pate cilik tak gak gak kena gak ada ketok kok ini dah iya patok patok aku lu nggak apa nggak dasar situ eh sing di iku cilik dasar situ eh kalau bengkok nang kolor ya es viral terus yang tak basah mari kita gelem pun di karung Oh, senyum kan. ini. Pengantin apa? Kon mung pacet. Iya. Aku cek katene nonton pelaron. Ngono kata ini. ngapas wik ngapas